जो कहते हैं तो कुछ नहीं कर सकता मेरा वादा है उनसे ऐसा समय लाऊंगा मजबूर हो जाओगे कहने को जो तू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता